Mie îmi place să creez magia asta în, și în cărțile pentru copii. Și neapărat să fie un pic de haz. Adică cineva să-și aducă aminte că eu tot așa făceam. E foarte ușor să ținezi când asta e plăcerea ta în viață, nu numai profesie. Când tu trăiești cu asta. Cărțile nu sunt discutate la noi. Ați observat? Nu, nu, nimeni nu le discută. Lumea pune ceva pe Facebook, am văzut, dar asta e așa de minor, e așa de neînsemnat cum poți să vorbești despre cărți bune și nu prea dacă nimeni despre ele nu știe? Nimeni nu le, le dă în față.